মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে কেডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ national means cum merit scholarship এক্সামিনেশ্যনৰ সাম্ভাৱ্য কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ তো তোমালোকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাই আছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকক মই প্ৰেৰণ কৰি যাম আৰু একেলগতে আমি এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ শিকি যাম চ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে তলৰ কোনটো সন্ধ্যা অথবা নিশাৰ আকাশৰ উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক অপশ্যন আছে বৃহস্পতি অপশ্যন বি আছে Shani option C Mangal option D Shukra option D option D Shukra আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি শুক্ৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনা পৃথিৱীৰ পৃথিৱীৰ সাপেক্ষে চন্দ্ৰৰ চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ কোন কিমান পূৰ্ণিমাৰ দিনা পৃথিৱীৰ সাপেক্ষে চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ মাজৰ কোণ কিমান অপশ্যন আছে option A zero' degree option B forty five degree option C ninety degree option D one eighty degree আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D one hundred eighty degree অমাৱস্যাৰ দিনা পৃথিৱী সাপেক্ষে চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ কোণ কিমান এতিয়া আগৰটো আছিল পূৰ্ণিমা সাপেক্ষে আৰু পূৰ্ণিমাৰ দিনা আৰু অমাৱস্যাৰ দিনা কোণৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে zero' degree forty five degree ninety degree আৰু ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অমাৱস্যাৰ দিনা পৃথিৱী সাপেক্ষে চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ কোণ অপশ্যন এ জিৰ' ডিগ্ৰী পূৰ্ণিমাৰ দিনা চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ কোণ আছিল ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী ত' মনত ৰাখিবা পূৰ্ণিমা আৰু অমাৱস্যাৰ মাজৰ দিনটোত পৃথিৱী সাপেক্ষে চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ কোণ কিমান পূৰ্ণিমা আৰু অমাৱস্যাৰ মাজৰ দিনটোত পৃথিৱী সাপেক্ষে চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ কোণ কিমান অপশ্যন দিয়া আছে জিৰ' ডিগ্ৰী অপশ্যন বিত দিয়া আছে forty five degree option C ninety degree আৰু option D one hundred eighty degree শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option C one ninety degree কক্ষপথত পৃথিৱীৰ পৰিভ্ৰম পৰিভ্ৰমণ বেগ কক্ষপথত পৃথিৱীৰ পৰিভ্ৰমণ বেগ অপশ্যন এ বছৰৰ সকলো সময়তে একে থাকে অপশ্যন বি সূৰ্যৰ পৰা নিকটতম অৱস্থানত সৰ্বোচ্চ হয় সূৰ্যৰ পৰা অপশ্যন চিত সূৰ্যৰ পৰা সৰ্বোচ্চ দূৰত্বত সৰ্বোচ্চ হয় অপশ্যন ডি সূৰ্যৰ পৰা নিকটতম অৱস্থাত নিম্নতম হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল কক্ষপথত পৃথিৱীৰ পৰিভ্ৰমণ বেগ সূৰ্যৰ পৰা নিকটতম অৱস্থানত সৰ্বোচ্চ হয় অৰ্থাৎ অপশ্যন বিটো শুদ্ধ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে পৃথিৱীৰ প্ৰতি মিনিটত গতিবেগ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে পৃথিৱীৰ প্ৰতি মিনিটত গতিবেগ অপশ্যন এ আঠশ কিলোমিটাৰ অপশ্যন বি চৈধ্যশ কিলোমিটাৰ অপশ্যন চি এক হাজাৰ কিলোমিটাৰ আৰু অপশ্যন ডি ষোল্ল ষোল্লশ কিলোমিটাৰ প্ৰতি মিনিট শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি ষোল্লশ কিলোমিটাৰ প্ৰতি মিনিট নোভা কি নোভা কি অপশ্যন এ ধূমকেতু অপশ্যন বি নেপচুনৰ উপগ্ৰহ অপশ্যন চি বিস্ফোৰিত তৰা অপশ্যন ডি ৰঙা পিণ্ড আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি বিস্ফোৰিত তৰা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো কোনে পৃথিৱীক বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কেন্দ্ৰ বুলি মতবাদ আগবঢ়াইছিল প্ৰশ্নটো হ'ল কোনে পৃথিৱীক বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কেন্দ্ৰ বুলি মতবাদ আগবঢ়াইছিল option A Copernicus option B Ptolemy option C Herschel option D ইরাথ ইরাথোস্তিন আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি টলেমি পিছর প্ৰশ্নটোত যাওঁ পৃথিৱীৰ বিষুভীয় বিষুৱীয় ব্যাসতকৈ মেৰু ব্যাস কিমান চুটি প্ৰশ্নটো হ'ল পৃথিৱীৰ বিষুৱীয় ব্যাসতকৈ মেৰু ব্যাস কিমান চুটি শুদ্ধ অপশ্যনবোৰ দিয়া অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে চোৱা option A twenty one kilometre option B forty eight kilometre option C thirty one kilometre আৰু option D forty two kilometre আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option D forty two kilometre সৌৰজগতৰ ষষ্ঠ বৃহত্তম গ্ৰহটো কি six largest planet of solar system সৌৰজগতৰ ষষ্ঠ বৃহত্তম গ্ৰহটো কি অপশ্যন এ পৃথিৱী option B Shukra option C Neptune option D Mangal আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল সৌৰজগতৰ ষষ্ঠ বৃহত্তম গ্ৰহটো শুক্ৰ অপশ্যন বি সৌৰজগত সৌৰজগতৰ কেন্দ্ৰ হ'ল অপশ্যন এ পৃথিৱী অপশ্যন বি সূৰ্য অপশ্যন চি চন্দ্ৰ অপশ্যন ডি হাতীপতি আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি সূৰ্য সূৰ্যৰ বহিপৃষ্ঠত বহিপৃষ্ঠৰ উচ্চতা উষ্ণতা কিমান সূৰ্যৰ বহিপৃষ্ঠৰ উষ্ণতা কিমান অপশ্যন আছে option A six thousand degree Celsius ছয় হাজাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অপশ্যন বি আঠ হাজাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অপশ্যন চি এক হাজাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অপশ্যন ডি তিনি হাজাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ ছয় হাজাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৃথিৱীৰ কক্ষত আৱৰ্তন কাল কিমান পৃথিৱীৰ নিজৰ কক্ষত আৱৰ্তন কাল কিমান শুদ্ধ অপশ্যনটো অপশ্যন বি তেইছ ঘণ্টা পঁচিছ মিনিট অপশ্যন বিটো শুদ্ধ তেইছ ঘণ্টা পঁচিছ মিনিট সৌৰজগতৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্ৰহটো কি option A Shani option B Uranus option C পৃথিৱী আৰু অপশ্যন ডি নেপচুন আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সৌৰজগতৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্ৰহটো অপশ্যন এ শনি পৃথিৱীৰ বয়স প্ৰায় অপশ্যন এ ছয় নিযুত বছৰ অপশ্যন বি চাৰি দশমিক পাঁচ নিযুত বছৰ অপশ্যন চি ন নিযুত বছৰ আৰু অপশ্যন ডি তিনি দশমিক পাঁচ নিযুত নিযুত বছৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চাৰি দশমিক পাঁচ নিযুত বছৰ মহাজাগতিক বৰ্ষ হ'ল মহাজাগতিক বৰ্ষ কি অপশ্যন এ হাতীপতিৰ কেন্দ্ৰ সাপেক্ষে সূৰ্যৰ পৰিভ্ৰমণকাল অপশ্যন বি সূৰ্যৰ চাৰিওফালে পৃথিৱীৰ ভৰি পৰিভ্ৰমণ কাল অপশ্যন চি হাতীপতিৰ আৱৰ্তনকাল আৰু অপশ্যন ডি ইয়াৰ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ হাতীপতিৰ কেন্দ্ৰ সাপেক্ষে সূৰ্যৰ পৰিভ্ৰমণ কাল কোন গ্ৰহৰ নিজ মেৰুদণ্ড সাপেক্ষে আৱৰ্তনকাল নিম্নতম option A Shani option B Uranus option C Neptune আৰু অপশ্যন ডি বৃহস্পতি কোন গ্ৰহ নিজ মেৰুদণ্ড সাপেক্ষে আৱৰ্তন কোন গ্ৰহৰ মেৰু নিজ মেৰুদণ্ড সাপেক্ষে আৱৰ্তনকাল নিম্নতম শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি বৃহস্পতি এতিয়া কেইটামান আমি বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম বায়ু বায়ু দূষিত কৰা পদাৰ্থবোৰক বোলা হয় অপশ্যন এ বায়ু প্ৰদূষক option B chloro' carbon option C ধুঁৱলি অপশ্যন ডি এচিড বৰষুণ বায়ু দূষিত কৰা পদাৰ্থবোৰক বোলা হয় বায়ু প্ৰদূষক অপশ্যন বিটো ইয়াত শুদ্ধ দি আছে এই অপশ্যন বিটো শুদ্ধ নহয় অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ব বায়ু দূষিত কৰা পদাৰ্থবোৰক বোলা হয় অপশ্যন এ বায়ু প্ৰদূষক এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰশ্ন ইয়াৰ উত্তৰটো বি দিয়া আছে বিটো কিন্তু শুদ্ধ নহয় ইয়াত এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ উজ্জ্বল পোহৰৰ প্ৰতি সংবেদনশীল স্নায়ুকোষ হৈছে শংকু নেত্ৰ স্নায়ু দণ্ড চকুৰ মণি উজ্জ্বল পোহৰৰ প্ৰতি সংবেদে সংবেদনশীল স্নায়ুকোষ হৈছে অপশ্যন এ শংকু তলত দিয়া কোনযোৰৰ মাজৰ সংযোজন অশুদ্ধ অপশ্যন এ হেপাটাইচিছ এ ভাইৰাছ সৰু আই ভাইৰাছ পলিঅ' ভাইৰাছ আৰু খলেৰা ভাইৰাছ অপশ্যন ডিটো হ'ল অশুদ্ধ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব খলেৰা ভাইৰাছ এই খলেৰাটো হ'ব লাগিছিল কলেৰা খলেৰাটো হ'ব লাগিছিল কলেৰা বানানটো ইয়াত ভুলকৈ দি থোৱা আছে ডেংগু ভাইৰাছ বিয়পাই অপশ্যন এ মাইকী এইডিছ মহে মাইকী এনফিলিছ মহে মতা এইডিছ মহে আৰু অপশ্যন ডি মতা এনফিলিছ মহে এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ মাইকী এইডিছ মহে এনথ্ৰাছ ৰোগ সৃষ্টি কৰা বেক্টেৰিয়া বেচিলাছ এনথ্ৰাছিছ কোনে কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপশ্যন ডি আছে অপশ্যন এ এডৱাৰ্ড জেনাৰ জেনাৰে ছেভেণ্টিন নাইণ্টি এইট চনত অপশ্যন বি ৰবাৰ্ট ককে এইটিন ছেভেণ্টি ছিক্সত অপশ্যন চি লুই পেষ্টিয়াৰে এইটিন ফিফটি ছেভেনত আৰু অপশ্যন ডি আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে নাইনটিন টুৱেণ্টি নাইন চনত আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ৰবাৰ্ট ককে ওঠৰশ ছয়সত্তৰ চনত বেচিলাস এনথাইচিছ বেক্টেৰিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিল প্ৰাণীদেহত উৎপন্ন হোৱা নাইট্ৰজেনজাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ হ'ল option A ammonia option B urea option C uric acid আৰু অপশ্যন ডি আটাইবোৰ প্ৰাণীদেহত উৎপন্ন হোৱা নাইট্ৰজেনজাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ হ'ল অপশ্যন ডি আটাইবোৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত তলৰ কোনটো ক্ৰম শুদ্ধ উৎপাদক বিয়োগক উপভোক্তা অপশ্যন বি উৎপাদক উপভোক্তা বিয়োজক অপশ্যন চি বিয়োজক উপভোক্তা উৎপাদক আৰু অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয় তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি উৎপাদক উপভোক্তা বিয়োজক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এ আছিল আমাৰ কেইটামান প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আমাৰ দিয়া আছে উদ্ভিদৰ শ্বচন ঘটে কেৱল দিনত কেৱল ৰাতি দিন আৰু ৰাতি উভয়তে বৰষুণৰ বতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উদ্ভিদৰ শ্বচন দিন আৰু ৰাতি উভয়তে ঘটে পত্ৰৰন্ধৰ ছিদ্ৰ মুকলি আৰু বন্ধ হোৱা কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে অপশ্যন এ উপচৰ্মই ৰন্ধই অপশ্যন চি পত্ৰৰন্ধই আৰু অপশ্যন ডি ৰক্ষী কোষে তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰক্ষী কোষে পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ ছিদ্ৰ মুকলি আৰু বন্ধ হোৱা কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ নিয়ন্ত্ৰিত কৰে তো শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি শুকান বীজ পানীত থলে উফন্দি উঠা প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল অপশ্যন এ আৱৰ্তন অপশ্যন বি অৱশোষণ অপশ্যন চি আশ্ৰিতি অপশ্যন ডি ব্যাপন আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৱশোষণ বীজৰ অংকুৰণৰ সময়ত তলৰ কোনটো সংগঠিত হয় অপশ্যন এ ব্যাপন অপশ্যন বি আশ্ৰিতি অপশ্যন চি অৱশোষণ আৰু অপশ্যন ডি এটাও নহয় বীজৰ অংকুৰণৰ সময়ত তলৰ কোনটো সংঘটিত হয় অপশ্যন চি অৱশোষণটো শুদ্ধ মানুহৰ হৃদপিণ্ডৰ কোনটো কোঠালিত অশুদ্ধ তেজ থাকে অপশ্যন এ সু অলিন্দ অপশ্যন বি সু নিলয় অপশ্যন চি বাওঁ অলিন্দ অপশ্যন ডি বাওঁ নিলয় তে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সু অলিন্দত মানুহৰ অশুদ্ধ তেজবোৰ থাকে মিট মিট্টেল ভাল ক'ত থাকে মিট্টেল ভাল ক'ত থাকে অপশ্যন এ সু আৰু বাওঁ অলিন্দৰ মাজত অপশ্যন চি সু আৰু বাওঁ নিলয়ৰ মাজত অপশ্যন ডি অপশ্যন চি সু অলিন্দ আৰু নিলয়ৰ মাজত অপশ্যন ডি বাওঁ অলিন্দ আৰু নিলয়ৰ মাজত আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি বাওঁ অলিন্দ আৰু নিলয়ৰ মাজত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো তলত দিয়া কোনটো ৰক্তকণিকাই এণ্টিবডি সৃষ্টি কৰে তলত দিয়া কোনটো ৰক্তকণিকাই এণ্টিবডি সৃষ্টি কৰে option A neutrophil option B lymphocyte option C monocyte আৰু অপশ্যন ডি বেচফিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লিম্ফচাইড অপশ্যন বি তেজৰ মানুহৰ তেজৰ প্লাজমা আৰু ৰক্তকণিকাৰ অনুপাত হ'ল option A fifty fifty percent fifty forty percent option C fifty five forty five percent আৰু option D forty five fifty five percent শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মানুহৰ তেজৰ প্লাজমা আৰু ৰক্তকণিকাৰ অনুপাত fifty five is to forty five percent ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এ আছিল তোমালোকৰ বৃত্তি পৰীক্ষাৰ সাম্ভাব্য কিছুমান প্ৰশ্ন আশা কৰোঁ তোমালোকে এই প্ৰশ্নসমূহ শিকিবা আৰু ভৱিষ্যতলৈ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি যাম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে মোৰ কেডিছ জ্ঞানটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ধন্যবাদ